水のように動け領事隠れの術この今のは突入するれの仕事だ探せ難しすぎる分かっているごめんね狐が狩り中よネズミの歯見事な立ち筋だありがとう先生その呼び方はやめろと言っただろう待って私が鳥の声真似をするようまくいくよ ないぞ素敵なメロディーうんすごく鋭いわ誰もこの荷馬車に触れさせちゃならねえ楽しいわ、抜き足手を貸そうか大丈夫だよありがとう勝目教えろよ 小刀さん小刀はダメよないぞさん来てね嫌なサプライズでしょそう静かにね かってろよ鳥の声誰かいるのかそこまでいけないなすごく鋭いわできるふっ一旗目完了二旗目完了もらうわねまだつっかえてるのか 怠けた荷馬車だね上には誰も注意を払っちゃいない飛び乗ってやろうよ悪い策ではない美しい石だね崖から身を乗り出すのが好きな石誰かが下を通りかかるのを待っているのかもねああ俺が使うような言葉ではないがま原理は同じだうんちゃんとメロディー れているのは分かっている3人目完了ちょいとうますぎるんじゃないのかどういう意味だい何でもないあと一人我ながら上出来ちょっと筋がいい誰に教わった野良猫さん <laughs> 野良猫か 音を立てるな早く水のように動け静かにしてあっ静かにゆっくりと簡単ね しやはさけ今ならどこだネズミ こそ。今車はまだつっかえてるのかあ輪が止められてるね自由になりたがってるよならば留め具を破壊すべきはた4つ次は象の場所で無限に合図を送らねばなら無限って誰 すぐにわかる狐が狩り中よし静かにね醜いやつだ音を立てるなうん黄色の木何故奴らは僧侶と行動 旅の安全祈願でもしてるのかしらならば祈りは聞かなかったということだ 準備完了突入する仕掛けがいっぱいわよ醜いやつだ神道滅却 音を立てるぞ音を立てるな俺が敵の気をそらすあの音のくらいかかるんだこの場所はおっかねえ静かに頭を下げていろははい先生全体進め上様のために